Hello，大家好，欢迎看《特效学生。今天依然是绵羊亲自扶摄像机，他并且刚才跟大家说了，说他希望可以录这个东西跟我们一起陪大家一直老去，而且他希望可以以后一直拿拿摄像机帮我们拍。你要说吗？我我根本就不想啊，不想是吧？哎，你要做这个动作，这个动作听我说，这是目前来讲，就是你见过有那用这个动作吗？说实话，告诉大家。 没有，我说实话，我没有这样，这是我自己创的啊。然后，但是它真的什么特别好用，而且动作特别酷。然后我觉得，把妹这个层面来说是非常有用的，因为这动作真的非常漂亮。看一下啊，这个动作实际我是一个超人拳，就我直接打给超人。 直接超人拳，这个在之前有一集我露出过这个动作，但是大家我没有教你们。但是我在超人拳，你看我打超人拳，它很容易直接给我击落。因为超人拳我直接战战斗机在空中打下去，有可能会给我击落，啊，给我光击落。但是我为什么怎么能让不让它击落呢？所以我前手有个动作，前手并不是真的要打多重，对吧？我选择勾拳，好吧？勾拳斜上的勾拳，然后我在空中要做的是假勾拳，真超人拳，再加摆拳，再加右腿小踢，来。 再来一遍，这第一个勾拳是假的，我可能要保证让它护头，哦，看它护护头，护头，嘣，打上去，再来一遍，然后脚步怎么移动的呢？我慢动作做一下啊，看，这时候起腿，空中包，包，一定是打这个拳的时候呢，你的脚在往后蹬，很重要。再来一遍，往后蹬，然后在空中。 这个腿你不能落地的，这个时候，嘣，然后落地，然后起腿，这个动作我慢一点啊，这个动作比较难啊，考验你的协调性。嘣嘣嘣，哎，来，反反面再看一下，我再打慢，再慢一点嘣嘣嘣，好，再重新练一遍重重要的是你要看清我的右脚啊，来，蹦，起。 这边我冲这边一点斜线，斜面一点，对，这样的话希望能看清楚好一些。砰砰砰！其实我在下面，我讲很多次，点地点地，这样能看清楚它呢。呃，练习这个动作其实非常好，对你的协调性，而且呢，比如说你看，如果这个动作什么时候不能用，比如我跟他打的时候，更多时候是他在后退，他在往后退，后退，嘣嘣可以打。那他往前进的时候呢，我起来，我飞起来，他把我打落。了。 因为我在空中，你看人在空中，无论做什么动作，来推，你看人在空中，他推，只要被推的话，你就会飞，因为你空中的状态是非常不稳的。包这个动作你可以用低扫腿，不用防腿，我今腿，我亲了。咚，咚，可以低扫腿，可以。好，你看到了，而且呢，我们还可以怎么用呢？而这脚其实特别好，可以晃它一下，看，前手，咚，再来，前咚，加转蹬，咚。 提，提，哎提，能能看到刚才那个感觉就是，能，明天能看看到吗？能，就是可以点头。你就那感觉就是他实际是一个，一个正蹬，我骗他我说正蹬，啊再来一遍，嗯，正蹬，所以正蹬我拉过来变成了一个前手往下长拳，连上这一套组合，他的时机把握的非常好，我非常表示希望，你可以练习。 有喜欢，关注我们的微信公众账号吧。然后希望你可以有愉快的一天。谢谢谢你的收看，拜拜。